diciendo que todos los serenos eran ladrones y yo esa palabra no se la ha permitido a nadie nunca. Yo no tenía nada en la mano, una piña. La piña eh, estaba el dueño de los pollos ahí, que también es un apoyador de, una bandita de ladrones, para desinfamar y del síndico y del administrador de mercado. Ellos mismos se roban los pollos uno con otro. Cuando llega el dueño de los pollos, nadie fue y dicen que fue los serenos que estaban ahí. A mí no me pertenece esa área, pero él me puso a mí para que le chequeara el robo que estaban haciendo. Y yo determiné que es el grupito de, los polleros, que robando, que están ellos mismos, los polleros. En, esa área. En la otra área robaban, pero después que yo llegué, ya eso está controlado. Los que rompieron el candado. El área de los mismos polleros son los que se roban uno con otro, que son una bandita de ladrones y se quillaron conmigo, porque yo lo descubría todito y le dije que los ladrones ahí que lo vamos a buscar. ¿Ellos fueron los que te golpearon? Sí, ellos fueron los que me golpearon y por eso están quillados conmigo, sin motivo ninguno. Sí, yo lo identifico uno por uno. Tengo... Manuel. Manuel, Morenito, hay que buscarlo uno por uno, ellos están allá. Thank you.